Для инвалидов трейдинг – это идеальная возможность получить финансовую независимость и решить свои материальные проблемы. У нас в семье тоже есть инвалид первой группы, это мой зять. У него был бизнес, но несчастный случай усадил его в инвалидное кресло. И когда моей дочери во всяких компетентных органах говорили, какой там бизнес, он же инвалид, она отвечала – а что, он мозги потерял? Так вот, если вы мозги не потеряли, то состояние вашего здоровья не является оправданием вашей нищеты. Значит, просто вам так жить нравится. И если вы читаете эти строки, то Вселенная дает вам шанс получить профессию миллионера, будучи даже прикованным к постели. Единственное ограничение для меня – ваше зрение – я не знаю, как обучить нашей системе незрячего. Однажды меня попросили обучить трейдингу женщину-инвалида. Это нужно было делать на дому, я сказала, что приеду. Но оказалось, что она не сможет открыть мне дверь. Нужно договариваться с ее родственниками, чтобы меня впускали. Это серьезная инвалидность, подумала я. Но оказалось, что у женщины всего-навсего нет ноги. Травму она получила 4 года назад, и я отказалась от обучения. Если за 4 года человек не смог адаптироваться, найти в себе силы ходить хотя бы на костылях, о каком трейдинге может идти речь вообще? Трейдинг – это выход из безденежья, но только для людей сильных. Это не рыбка, которую подают к вашему столу. Это удочка и терпение, где никто ничего не сделает за вас. И никто не видит с той стороны монитора, как вы выглядите, какие у вас проблемы. Там никто не откроет вам дверь и не нажмет за вас кнопку. У инвалидов есть выбор – смириться или бороться. Всем, кто не опустил руки, наш курс по плечу, и мы всегда будем рядом, подскажем и поможем. Ничего не бойтесь, у вас все обязательно получится. И мы надолго станем одной успешной командой трейдеров-миллионеров.